Chaque jour le monde me propose d'accepter ses idées Mais je ne peux pas parce que je t'aime Les plaisirs me sont proposés afin de me corrompre C'est pas possible parce que parce que je t'aime. Seulement parce que je t'aime. Seulement parce que je t'aime. Je ne veux pas heurter ton cœur parce que je t'aime. La crainte de ton nom m'empêche de faire ce que tu ne veux pas. Pourquoi t'attrister? Pourquoi te blesser, Seigneur? Oh oui, papa, je t'aime, Seigneur. mon Seigneur. Je veux te prouver mon amour, Seigneur, en obéissant à tes commandements, Seigneur, en les appliquant à ma vie, en les appliquant, Seigneur, mon Dieu, mon roi, dans ma famille, en les appliquant, Seigneur, mon Dieu, mon roi, dans mon foyer. Oui, Père, je veux, Seigneur, mon Dieu, mon roi, observer ta loi. Que ta loi, Seigneur, soit inscrite dans mon cœur. Oui, Seigneur, car c'est comme ça, Seigneur, que je pourrais te montrer que je garde tes commandements et que je t'aime, Seigneur. Oui, je t'aime de tout Seigneur mon Dieu. J'aime, Seigneur mon Dieu, mon roi, te louer. J'aime, Seigneur, te louer. J'aime te glorifier, Seigneur. J'aime, Seigneur mon Dieu, mon roi, t'adorer, Père. Oui, je t'adore, Seigneur. Je t'adore de tout mon cœur, de toute ma force, Seigneur, de toute mon âme, Seigneur, de tout mon esprit. Oui, Père, je t'aime, Seigneur mon Dieu, mon roi. C'est parce que je t'aime, Seigneur mon Dieu, mon roi, que ce chant, Seigneur mon Dieu, mon roi, vient dans mon cœur. Oui, je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Papa. Je t'aime, Seigneur Jésus-Christ.